सब्सक्राइब करें हमारे channel E Y W Hindustan को और लेटेस्ट वीडियो देखे सबसे पहले नमस्कार व्यूअर्स भाई मैं जैसे कहता हूँ मैं एस डी आप देख रही डब्ल्यू e हिंदुस्तान का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो भाई आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक और चीज की अनबॉक्सिंग करके भाई वो है एक और प्यारा सा एलईडी लैंप e जो आपके काम आएगा आपके जो पर्सनल यूजर है पर्सनल जो यूज कर सकते हैं तो आप इसे बहुत ही अच्छा ये है friendly user and fit your eyes मतलब फिटफुल फॉर योर आईज कह सकते हैं तो उसके लिए जाने के लिए करना पड़ेगा कुछ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिया है तो करें हमारे वीडियो को शेयर ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे ये वीडियो जल्दी से जल्दी तो करते हैं इस चैनल इसकी अनबॉक्सिंग तो देखते हैं में भाई मैंने जैसे बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करके आप देख सकते हैं मेरे सामने ये इसका है बॉक्स इसके अंदर एक प्यारा सा एलईडी e इसका नाम आप देख सकते हैं ये है सनराइज सनराइज लाइटिंग जी हाँ बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं सामने का लुक इसका देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा है आप इसकी हेडलाइट जो हेड है उसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं मैं इसको और भी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है लुक भी अच्छा है आप देखते हैं इसके साइड में आप देखेंगे साइड में बहुत कुछ है यहाँ पे देखिए एनर्जी सेविंग है यूज सिक्योरिटी है कंफर्टेबल रीडिंग एंड राइटिंग है quality light resource wide scope of application and fashion design ये ये फीचर आपको भाई मिल जाता है इस एलईडी के अंदर बहुत ही अच्छा एलईडी e है आप ये इसे ये है चाइना प्रोडक्ट मगर मैं आपको कहता हूँ ये product is the best product for an LED आप इसे बाय कर सकते हैं और मैं आपको इसको वन ईयर है वारंटी व गारंटी जो आप कहते हैं वो आप पकड़ सकते हैं बहुत ही अच्छा लैम्प है मैं यूज कर रहा हूँ कुछ दिनों से तो यहाँ पे दिया हुआ एड्रेस आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए एड्रेस लिखा हुआ है इनका जो फोन नंबर है ईमेल आईडी है और इनका जो वेबसाइट है वो सब दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं इको फ्रेंडली का जो साइन है फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट एरिया में मैं दिखा दूँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री वाट आप समझ सकते हैं कितना कम पावर यूजेज है वो है थ्री वाट का इसका जो कोड है आप देख सकते हैं एलईडी वन थ्री थ्री फिर चलते इसकी साइड में जैसे आप देख सकते हैं ये इसका लेंथ जी हाँ इसका लेंथ दिया हुआ है 170 मिलीमीटर mm, बहुत ही अच्छा लेंथ है और बहुत ही अच्छा है मतलब आप किसी भी टाइप के बुक्स को एट अ सर्टेन लेंथ की जगह पे व सर्टेन डिस्टेंस की जगह पे रखकर आप देख सकते हैं और ये है इसका मेन हेड जी हाँ बहुत ही अच्छा है जो स्टैंड है वो देख सकते हैं इसका है 370 मिलीमीटर बहुत ही अच्छा है लुक भी अच्छा है और नीचे का जो मेन बटन पार्ट व जो मेन इंस्ट्रूमेंट पार्ट है वो है 170 मिलीमीटर जो है इसका लेंथ और इसका जो आप डिस्क्रिप्शन दे ही सकते हैं 220 volt two forty volt fifty two sixty hertz and three watt जी हाँ ये बहुत बड़ी बात है ये इसका मेन फीचर है वो है थ्री वाट आप देख सकते हैं और इसका बारकोड है आप विजिट कर सकते हैं तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैं बताऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग करके जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसकी जो सनराइज लाइटिंग है इसके बारे में आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा इसके अंदर का जो सेट पीस है वो कैसा है तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग बिना किसी देर के तो मैं इसको खोल रहा हूँ आप देख सकते हैं तो इसको खोलते हैं इसका और इसका बहुत अच्छा लुक है देख सकते हैं आप इसके अंदर मिला ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं ये चाइनीज में है जैसे मैंने पहले भी बताया है तो आप अगर चाइनीज जानते तो प्लीज़ इसको पूरा पढ़िएगा तो इसके बाद मैं जो असली चीज़ है मेन मॉडल उसे निकालता हूँ आप देख सकते हैं भाई ये है मॉडल आप देख सकते हैं ये है जो मेन मॉडल आप देख सक देख बहुत ही अच्छा मॉडल देखिए मुझे तो देखकर ही अच्छा लग रहा है इसका लुक इसका सटन जो हाइट है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसकी जो चार्जिंग जो प्लग का है वो आप देख सकते हैं ये है उसका मेन फीचर बाकी ऐसे मेन फीचर में से एक है तो बहुत ही अच्छा है आप ऐसे करके बहुत सारे इसको खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अगर ये ख़राब हो जाता है तो ऐसी ही आप चीज़ों को, को इसमें लगा सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्विच इस स्विच को आप लगा के कर सकते हैं ये स्विच देख सकते हैं आप इस स्विच को कर सकते हैं ऑन और इसकी जो लाइट है आप पाएंगे बहुत अच्छी मैं आपको इसकी बताऊंगा थोड़ी देर में आप इसके नीचे देखिए इसके नीचे लगा हुआ एक साइन जी हाँ आप देख रहे हैं इसके नीचे लगा हुआ साइन इसकी जो लुक है आप देखिए कट कट देखिए इसका बहुत ही अच्छा कट है मुझे तो इसका कट लगा है बहुत ही अच्छा और इसके जो ऊपर का जो है आप देख सकते मेरे हाथ से भी ऊपर है आप देख लीजिए मेरे हाथ से भी बहुत ऊपर है मतलब आप अगर रखते हैं अपने जो बुक को एक सर्टेन डिस्टेंस पे फिर भी ये देगा बहुत ही अच्छा लाइट बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ रीडिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मॉडल है फ्लेक्सिबल है इसकी बॉडी और इसका लुक भी अच्छा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप इसे यूज़ कर सकते इसके साथ मिलता है ये प्लग जैसे मैंने बताया तो वही इसकी करते हैं आपको दिखाते हैं इसकी टेस्टिंग करके जैसे मैंने बताया कि मैं इसकी करके दिखाऊंगा आपको टेस्टिंग तो देखते ये कैसा देता है लाइट क्वालिटी और इसकी क्या है कैपेसिटी तो मैं कर रहा हूँ आप मैं कर रहा हूँ ऑन आप देख सकते प्लग है लगाया हुआ और यहाँ पे वन टच है ये देखिए इसकी लाइट कैपेसिटी मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसके बारे में कहने के लिए तो बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आप देख सकते हैं रीडिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है इसकी लाइट जो है वो आंखों में नहीं लग रही है बहुत ही अच्छा है मैं तो कहूँगा प्रेफर करूँगा ये लीजिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसकी जो लेंथ है मैंने पहले भी कहा है बहुत ही अच्छा है इसको जस्ट करें प्लग करें वन टच और देखिए आपकी रीडिंग बहुत ही ईजी स्मूथली बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा है तो आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है इसकी है बेंडिंग क्वालिटी देखिए ये घूमता है वो 360 डिग्री में बहुत ही अच्छा है फ्लेक्सिबल है मैं जैसे बता रहा हूँ ये है फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ही अच्छा आइटम है मैं तो इसे यूज़ कर रहा हूँ आप भी करें यूज़ तो अगर ये वीडियो लगा है आपको अच्छा तो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर दे इस वीडियो को शेयर दोस्तों तक ताकि हमारा अच्छा हो जाए